równolegle, lewa noga idzie do przodu, lekko do przodu, skręcamy ją pod skosy, a prawą nogę ustawiamy na kłębie dużego palca. Lewa noga, czyli noga wykroczna, prawa noga, czyli noga zakroczna. Wygląda to w ten sposób, że kulanka staramy się zgiąć zgiąć do środka, tak żeby ciężar ciała był rozłożony równomiernie, żebyśmy się nie przechylali ani na lewą stronę, ani na prawą stronę, tylko ciężar ciała równomiernie, rozłożony równomiernie. I teraz e, wygląda to w ten sposób, że jeżeli robimy krok do przodu, to lewa noga, czyli noga wykroczna, idzie przykładowo 10 cm, to noga prawa, zakroczna, idzie za nią również te 10 cm. Wygląda to w ten sposób. Raz, dwa, samo zrobimy do tyłu. Noga zakroczna idzie pierwsza, noga wykroczna idzie za nią tyle samo, ile noga zakroczna. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Do przodu. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Do tyłu. Raz, dwa. Raz, dwa. W lewo. To jest początek. Teraz zrobimy to sobie na jednym temu. Wygląda w ten sposób. Znowu stajemy w pozycji bokserskiej, lewa noga pod skosem, prawa noga pod skosem, kolanka do środka, ciężar ciała rozłożone równomiernie. Idziemy, idziemy na, na, na tempo raz, jeden krok do przodu. Raz, raz. Zauważamy, że lewa noga, idzie, e, lewa noga czyli wykroczna idzie do przodu 5-10 cm, noga zakroczna idzie tyle samo, co noga wykroczna. Do tyłu to samo. Raz, dwa. Raz, raz, do przodu. Raz, raz, raz, do tyłu. Raz, raz, w lewo. Raz, raz, w prawo. Raz, raz, przód. Raz, raz, tył. Raz, raz, raz. Mokrzyckiej, nauka krok kropki Mokrzyckiej. Teraz do tego dołożymy sobie układ, układ rąk. Tam w pozycji Mokrzyckiej jeden układ do środka, ciężar ciała rozłożony równomiernie, prawa ręka przy szczęce, lewa ręka na wysokości lewego oka. Łokcie wąsko, nie w ten sposób, bo to jest błąd, to jest źle, tylko musi łokcie być wąsko. Skulamy się, tak jakby Chcieliśmy się lekko zgarbić i teraz będziemy to robić w ten sposób, że kroki robimy razem, razem z e, pozycją bokserską. Uwaga, idziemy do przodu. Na jedno tempo. Raz. Raz. Raz. Raz. którego pozycja bokserska i kroki bokserskie. momentu. Wygląda no to w ten sposób. Może pokażę dwóch. Wygląda w ten sposób. Raz, dostawiam prawą nogę, cofam lewą rękę. Dwa. Raz, dwa. Proszę pamiętać, że zadając lewy prosty, ramię chroni moją szynkę. Nie wolno robić to w ten sposób. Raz. Jest to bunt. Jest to bunt. Robimy to w ten sposób. Raz. Bark, ramię chroni naszą szynkę. lewy prosty czy prawy prosty, ręce zadają cios w ten sposób, że lewa ręka nie jest w pozycji ani pionowej, ani w pozycji poziomej, tylko lekko pod skosem. Tak no, możemy to nazwać pod kątem 45 stopni. Zadają cios, łokcie, łokcie wychodzą bardzo wąziutko. Wygląda to w ten sposób. Raz, dwa. Nie wolno robić w ten sposób. są błędy. Ten sposób nie wolno zadawać ciosu. Zadajmy ciosu, ciosy bardzo mocno. Raz, dwa. Teraz robimy to skokiem w Raz, dwa. Raz, dwa. Krok do tyłu. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. A teraz robimy to na jedno tempo. Raz. Do tyłu. Raz. Raz. Raz. Pokażę dłubokie. Raz. Raz. Raz. Do tyłu. Raz. Raz. Raz. Na tym polega zadanie lewego prostego. Do lewego prostego dodamy prawy prosty. Wygląda to w ten sposób, że lewa ręka idzie tak poprzednio, żeśmy delle 40 isole 1 V Proszę pamiętać, lewa noga idzie 10 cm czy 15, to noga prawa idzie tyle samo. Jeżeli noga, jeżeli noga prawa idzie do tyłu, tak ileś tam centymetrów, to noga e, lewa, czyli noga wygroczna idzie tyle samo. Wygląda to, wygląda to tak. Raz, dwa, trzy. дъбим раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Teraz to samo zrobimy na jedno tempo. Lewy prosty, prawy prosty, z krokiem w przód. Na jedno tempo. Jeżeli prawa ręka zadaje cios, lewa ręka jest przy szczynce i powrót do pozycji wyjściowej. Bardzo proszę o tym pamiętać, że łokcie były wąskie, że ręce muszą być przy szczęce. Jeżeli lewa zadaje cios, prawa przy szczęce. Jeżeli prawa zadaje cios, lewa ręka przy szczęce. Jest to bardzo ważne. Nie wolno robić w ten sposób. Raz, trzy, dwa. To jest kardynalny błąd. Ręce muszą być przy szczęce. To jest dbanie o nasze bezpieczeństwo. A teraz zrobimy to troszeczkę szybciej. Raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz, raz. I tamten kolega zadanie lewego, prawego, skokiem przód i skokiem w tył. Po krótkiej nauce pozycji bokserskiej, chodzenia, e, chodzenia w e, pozycji bokserskiej, zadawania lewego prostego, teraz to samo sobie przećwiczymy na przyrządach. Będzie to wyglądało w ten sposób. Wiadomo, prawa ręka przysiędze, lewa na wysokości lewego oka. Przyrząd jest niedaleko nas i zadajmy lewy prosto z krokiem czół. Raz, do tyłu. Raz, do tyłu. Raz. Raz, do tyłu. Raz, do tyłu. Robimy kroki przód i krok do tyłu. Zadajmy ciosy na przyrząd. Teraz zadamy do tego sobie robimy to troszeczkę szybciej. I chodzimy sobie po rzeczy, po wszystkim. Chodzimy sobie, chodzimy. Proszę pamiętać, zadając ciosy, chodzi tutaj, chodzi tutaj o pracę skrętową. Ciosy zadajemy w pracy skrętowej. Raz, dwa, raz, dwa. Musimy chodzić, musimy robić mocne skręty. Wtedy te ciosy będą miały efekt. Nie możemy zadawać tego w ten sposób. Raz, dwa. To jest błąd. Raz, dwa. To jest praca skrętowa. Raz, raz. Lewy raz, raz. I chodzimy sobie. jest to naturalny układ rąk. Wtedy nam się to bardzo fajnie te ciosy zadają. Nie wolno przemieniać inaczej, tylko zadajemy zawsze pod kątem. Proszę o tym pamiętać, to jest bardzo ważna rzecz. Raz.